मेरी मेरी एक तरफ मीठी आवाज और एक तरफ rock star amazing Indian idol 10 सितंबर से रात 8 बजे सोनी पर